balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya Gue oh, mau bikin konten game nostalgia lagi, gamenya apa? Udah ada di thumbnail pastinya ya <laughs> Dan kalian udah tahu pasti Buat kalian yang gak tahu coba deh mainin Atau nonton video ini, siapa tahu kalian tertarik dan jadi referensi buat game kalian Iya gak? Langsung aja tanpa berlama-lama langsung kita memainkan video gamenya Yuk langsung yuk langsung yuk Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di komen, dan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang dan jangan lupa follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi thank you langsung kita ke gamenya langsung nah, langsung langsung lah bisa bisa bisa bisa bisa tetap positif tetap tenang dan tetap anjing lagi nih game over berapa kali nih anjing lah ah kok jadi option tai mau continue anjing ayo ayo bisa bisa bisa bisa bisa bisa bisa tetap tetap jago tetap positif tetap pantang menyerah dan tetap lebih bisa

bisa bisa bisa yuk yuk bisa yuk yuk bisa yuk bisa Antek men, anjing men, babi men. Robot gua. Lah tolong lah, tolong. Gengsi. podia machucar. Gue udah doa padahal lu anjing. Ayo bisa bisa bisa babi babi babi, babi. anjing Pepsi ayo, ayo eh, eh, eh, bisa bisa bisa bisa. bisa. biar fokus tetep bisa nah segitu aja lah dulu ya video kita kali ini oh video kita mulai video gua kali ini Sampai ketemu di episode-episode sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Apalagi ya. Dan jangan lupa di-follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. Thank you sudah menonton, semoga menghibur. Maafin kalau ada salah-salah kata.